dan serta dari Duren Garden ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನನ್ನ ಬರಲು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಜಿ ಯಾರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅವರಪ್ಪ ಜ್ಯೋತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಹೇಳೋದು ಮನೆಗೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಗುರುಗಳು ಸಣ್ಣವಾಗಿ ಎ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಪ್ಪಂದು ಬಂದು ಹೇಳ ಜಗದೀಶ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಆಗ ಪಂಚಮೂರಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೆ. ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳೋಯರೆ ಅರೆ ಆವಿನಾ ಕುರಿ ಸಮೀ ದೇಶಾನಿ ಇಷ್ಟಪುರ ದೇಶನಾದ್ ಸಿಮಾಯಿನ. ಅವರು ಏನಂತಾರೆ ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ. জ্যোতিಷಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಖರೆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ತಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವರು ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ ಮೇಇದನೇ. ಅರೆ ವಿಮಾನಗಳ ಸಾಧುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಆಗಿಂದ ಅಪ್ಪಗರಿಂದ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಮಾಲಯಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಿಮಾಲಯ ಹೋಗ್ಯಾರ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒಳಗ ನಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಧರ್ಮ ಒಳಗ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ ಆವಾಗಿಂದ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಜಗಿರಿ ದೇವತಾ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಲಿ ರಾಮ ವಿಷಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರು <clears throat> ಬಲಿಯ ಅಲೋಕಾರಕ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿ ನಿಂತಾಗಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಾರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅವತಾರ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ರಾಮಜನ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಗಳಾಗಲ್ಲ ಆ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆ ನಡೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ನಡಬೇಕು ಗುರು ಚಳೋ ಇರಬೇಕು ರಾಮ ಇದ್ರೆ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾವು ಆಳು ತಮ್ಮರು ನಾವು ಆಳು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಸುಗಳು ನಾನು ದೊಡ್ಡನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು ರೊಕ್ಕ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ರೊಕ್ಕ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾವಿಲ್ಲದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಗುರಿದು ಪವರ್ ಸಂಕ್ರಾಂತ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ವಿ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬಂತು ಈ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ದುರ್ಗಣೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಧನೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧನೆ ಹೇಳೋರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋರು ಇವರು ಚಳವರು ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಅದರೇ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತಂತ ಹೇಳ ಈ ಗುರುಗಳೊಳಗ ಆ ಗುರುಗಳ ಪರಂಪರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಬರದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ ನಾವು ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದುಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಗುರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ ನಾನು ನಾನು ಗುರುವಿಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಶಿಬಿರ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರ ರೊಕ್ಕ ಇದೀನೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರುಜಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಗುರುಜಿ ಈ ಜನ್ಮ ಒಳಗೆ ನಾನು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅದು ಡಿಪ್ಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಅವರು ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಆಗಲಿ ನನಗೆ ನಾನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬೈದರು ಸಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಜಾಬ್ ಬರೋದು ಜಾಬ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಡ ನನ್ನ ಗುರುಜಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮುನ್ಸಾಗಿ ಏನಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಶಶಿ ಮಾಡೋದು ರಗಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಲ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿಮೆ ದುಡಿಮೆ ಬಂದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಶಿವನ ಶಿವ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆವಾಗ ಗುರುಜಿನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಗುರುಜಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋವನು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಶಿವ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಗುರುಜಿ ಏನಂತಾರ ಜೋಶಿ ಯೋಗ್ಯ ಗುರು ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಸ್ವರ್ಣ ವರ್ಷ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಣ ಅದೇ ಹುಡುಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಯಾರ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ತಪಸ್ಸಿಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಈ ಜನ್ಮ ಏನೇ ನಂಗೆ ಗುರು ನಾನು ಸಾಯಿರೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ದೇವರಿಗೆ ಗುರು ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಆ ಗುರು ಹೇಳಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಥಾ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಿಗೇನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಕಾಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಬೇಕು ನನಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಪ್ಪನ ತಾನೇ ನೀವು ಮಗದು ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಏನದಾಗಿ ಎಂತಲ್ಲಿ ಇವಳು ಹೋಗೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದು ಹೋಗೋಣ ಹೋಗಿ ಗುರುಜಿ ಕೇಳೋಣ ಗುರುಜಿ ನಮ್ಮ ಸಸಿ ಸಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆವಾಗ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ನಡೀತದೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಸ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಏನು ಉಪನಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಗುಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ರೊಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಒಂದು ಗುರುಜಿ ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೋನ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಗುರುಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಸಾಧನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡು ಮೂರು ದಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಂತ ಅಷ್ಟೊಬ್ಬ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾವ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾವ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗುರುಜಿ ಅವ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಧನ ಶಾಕಂಬರಿ ಸಾಧನ ಹೇಳ್ಯಾರ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ ನೀನು ಮೂರು ದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಇಲ್ಲಾಂಗ ಪಲ್ಲಿಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ ನೀ ಈ ಸಾಧನ ಈ ಮಂತ್ರ ಮಾಡು ಹದಿನಾರು ಮಾಲ ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡು ಮೂರು ದಿನ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ನೀನು ನೋಡು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗುರುಜಿ ಎದುರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಾಧನ ಮೂರು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾವ ನೋಡು ಆ ಸಾಧನ ನಮಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಸಾಧನೆ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಃಖ ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾವ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಶಾಖಪುರಿ ಮೂರನೇ ಸಾಲ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ಚಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳೋದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಗೆದ್ದು ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸರಿಯಬೇಕು ಮುಪ್ಪದು ದುಡಿಮೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾವ ನಾಟಕ ಬರೋದು ಬರೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಶಾಕಂಬರಿ ಸಾಲ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಸಾಧನ ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಬರೋಕಾಗ್ತದೆ ಇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾಟೀಲವ್ರನ್ನ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಸಾಕು ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಶಶಿ ಹುಷಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಂತ ಅಂತಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಂದನೇ ಶಾಂತಿ ಬರಬೇಕು ರೊಕ್ಕ ಬರಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನ ಮೂರು ದಿನ ಮಾಡೋದು ಸಾಧನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಏನು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದು ಬರಬೇಕು ಆ ಶಾಕಂತರಿ ಸಾಧನೆ ಯಂತ್ರ ಮಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ದಿನ ಯಾವ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮೂರು ದಿನ ಸಾಧನ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಪ್ಯದ ಅಂತಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಧನ ನಮ್ಮ ನನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಸಾಲ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಕೂಡ ಆ ಶಾಕಂಬರಿ ಅಂತ ಇದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ ನೀವು ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಧನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಟ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಾಂತಿ ಸಾಧನ ಬುಧಸ್ತು ಸುಖ ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಈಗ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಶಾಕಂಬರಿ ಅಂತ ಶಾಕಂಬರಿ ಮಾಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಪಾಟೀಲವರಿಗೆ ಶಶಿ ಜನರಿಗೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಐದನೇ ನಿಮಿಷ ಹೋಗಿ ತಿಂದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾರಂತ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋದ್ರಿ ನೀವು ಯಂತ್ರ ಮಾಡೋದವ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬಂದವನ